Merhaba sevgili arkadaşlar, kanalımın değerli izleyicileri ve kanalımın değerli aboneleri. Bugün sizler için büyük bir blockchain projesinden bahsedeceğim. Bu proje Swipe projesidir. Bu proje birçok DeFi projelerini yani merkeziyetsiz finansal projeleri geride bırakmıştır. Kendine ait özel tokeni şu an büyük borsalarda işlem görüyor. Market hacmi 530 milyon TL üzerindedir. Projenin debet kartı sanal cüzdanı Trade bölümü mevcuttur. Proje gerçekten kalpleri fetheden bir projedir. İnternet üzerinde kripto parayla uğraşan her insana gerekli olan bir projedir. Şimdi projenin ürünleri ve kendisiyle tanışalım. Swipe Cep uygulamasını telefonunuza indirip kripto para al sat ve ödeme işlerini hayata geçirebilirsiniz. Apple Store ve Google Play üzerinden indirebilirsiniz. Swipe cüzdanlarının bize sağladığı imkanlara göz atalım. Swipe e, cüzdanlarında e, biz neler görüyoruz? Bu merkezi olmayan finans uygulamasıdır. E, Swipe cüzdan kullanıcıların doğrulama sonrasında tüm özelliklerine erişim sağlayabilecekleri çok varlıklı bir dijital uygulama sahip olmalarını sağlıyor. Swipe uygulamasının özelliklerine bakarsak da bunları görüyoruz. 30'dan fazla kripto para birimine sabit paralara ve fiyat para birimlerine erişim, SEPA ve SWIFT banka havaleleriyle bağlantılı bir banka kartı, kredi kartı veya banka hesabı ile kripto para alım ve satım işlemleri, anında kripto paraların dönüştürülmesi, değiştirilmesi, güvenlik ve diğer özellikler için Swipe Visa banka kartınızı doğrudan uygulama içinden yönetilmesi. Bu linke tıklayarak da uygulamayı indirebilirsiniz. Swipe projesinin en önemli ürünü olan Swipe kartlarından bahsedeceğim. Swipe kartlar bizlere internet üzerinden kripto paralara harcama ve kripto para ile cashback alma fırsatı veriyor. Yapılan alışverişlerden %8'e kadar cashback kazanıyoruz. Cashback olarak alınan ödemeler Bitcoin ile ödenmektedir. Swipe kartı Visa debit karttır. 60 milyon üzeri yerden erişim imkanı mevcuttur. Kartlar ile ilgili detaylı bilgi alalım. Swahi Debir kartlarının 4 türü vardır. Saffron, Sky, Steel ve Slate. Safran kartlarında tüm alışverişlerde cashback oranı %1'dir. Faydaları ise Spotify'dır. ATM üzerinden para çekimi imkanı mevcuttur. İkinci kart ise Sky'dır. Bu kart ile tüm alışverişlerden %2 cashback alıyoruz. Ama 6 aylık 300 SGP tokeni stake etmek gerekiyor. Spotify, Netflix, e, Prime kazançlara aittir. Üçüncü e, kart ise Steel kartıdır. Tüm alışverişlerden gelen e, cashback oranı burada %4'tür. Ve bu kartı almak için 3000 XP tokeni 6 aylık stake etmek gerekiyor. Diğerlerinden ilave burada ee, Uber, Müzik ve Travala.com'da faydalara aittir. Dördüncüsü ise e, Slate Sweep kartlarında ise cashback oranı %8'dir. Bu kartı edinmek için 300 bin XP token'i 6 aylık stake ettirmek gerekiyor. Ee, Starbucks, Hulu, Airbnb kartın faydalarına aittir. Bu kartta herhangi yabancı bir ücret yoktur. Aynı zamanda 30 bin dolarlık affiliate kazancı da mevcuttur. Şimdi ise Swipe ağına ait olan Swipe tokeni SXP'ni inceleyelim. Swipe token SXP, Swipe Network'ın gazı ve yakıtı olacak şekilde tasarlanmış yardımcı program tabanlı bir kripto para birimidir. Daha detaylı geniş bilgi almak için token sayfasına gidelim. SXP token merkezi olmayan bir kripto para birimidir. TXP token ağı çalıştırmak ve güvence altına almak için Swipe ürün ekosisteminin tamamında kullanılır. Ee, Ethereum ERC20 platformu üzerindedir. Burada kontrat adresini görebilir ve Etherscan'da kontrol edebiliriz. CXP tokenini Binance, Bitrace, Bitamp, KuCoin, Upbit gibi büyük borsalarda alsat yapabiliriz. Bu kısımda Swipe Stake etme ağını da görebiliriz. Şu an Swipe Network üzerinde 30.000 üzeri SXP token stake edilmiştir. Connect Wallet e, düğmesine tıklayarak size uygun cüzdanı seçip işlemlere başlayabilirsiniz. Projenin birçok sosyal medya e, grupları, kanalları da vardır. Twitter, Medium, Telegram ve diğerlerine giderek projenin gelişimi, yeni haberler, inovasyonlar ile ilgili bilgiler alabilirsiniz. Swipe projesi ile ilgili söylemek istediklerim bu kadar. Siz de siteyi ziyaret ederek daha geniş bilgiler elde edebilirsiniz. Swipe kartları kullanarak kripto paralar ve internet dünyasında paramızı güvence altına alabiliriz. Videoyu izlediğiniz için teşekkür ediyorum.